fornalha. Vou roubar sua alma, bitch. Sequestrar sua pussy, bitch. Sarra na minha Uzi, bitch. Halloween toma na Cid. Yeah, Maris, corta no sorriso. Botando só Harry sabe quem Já sabe quem, quem, quem, quem, quem Portando só Harry Kid ah, ah, Verme eu te perfuro, yeah. jorra sangue eu juro, yeah. Dez por um é o furo, yeah. Lucifer meu vulgo, yeah. ódio é meu combustível Eu sei cê não tá no nível, fazendo negra magia Halloween é todo dia Quem, quem, quem, quem, quem, quem O mais sujo dessa city, yeah, cê já sabe quem foi mais de 100 Quem, quem, quem, quem, quem, quem O mais sujo dessa city, yeah, cê já sabe quem Quem, quem, quem, quem, quem, quem o várias vezes, yeah, já foi mais de 100 Vou roubar sua alma, bitch, sequestrar sua pussy, bitch Sarra na minha Uzi, bitch, quem, quem, bitch. Halloween tomar na city, yeah, Maurice got dance on freeze só Harry Reis, quem, quem, quem Quem, quem, quem, quem, quem mais sujo dessa de guerra. cê já sabe quem, quem, quem, quem Quem, quem, quem Portando só Harry de guerra. cê não é ninguém Verme meu te perfuro, yeah Joga sangue eu juro, já. Dez por um é o furo, yeah Não se vê meu vulgo, yeah Ódio é meu combustível Eu sei cê não tá no nível Fazendo negra magia Aleluia todo dia Quem, quem, quem Quem, quem, quem O mais sujo dessa de guerra. cê já sabe já, já foi mais de cem Quem, quem, quem, quem, quem, quem O mais sujo dessa city, yeah Cê já sabe quem, quem, quem, quem Quem, quem, quem, quem Esfaqueio várias vezes, Esfaqueio várias vezes, yeah Já foi mais de cem, nigga <laughs>